Недавно прямые контакты с людьми из, из менеджмента, с такими, как Дженни, Йохан Вестердал и так далее. То есть напрямую по рабочим вопросам тоже к нему обращается. А, да, там является же вип-партнером. Что, Хабил? Не, ничего, можем уже начинать. Наверное, он уже может стартовать. Э, послушаем и потом зададим, потому что много времени не будем отнимать у него тоже. Okay, Magnus, let's start. We, do, we want to save your time. You can start your presentation. Okay, super, super. Well, uh, hello everyone. Uh, nice to be back here to speak to all of you again. Хорошо, супер. Еще раз всем э, привет. Очень рад, что я с вами на связи. And uh, I do understand there's a lot of, um, uh, well, confusion maybe because of language barriers. I will try to go through the most of the things today. Я понимаю, что очень много непонятных моментов может быть из-за языка, но я думаю, что пройдем все эти моменты. And after this presentation, if you still have questions, I'm staying here to answer all your questions. И после того, как я вам расскажу, вы уже оставшиеся вопросы мне зададите. Well, the, today actually it's been one week since we all opened the doors into Mixter. Итак, если посмотреть сегодня, это уже прошла неделя после того, как мы открыли двери на Mixter. And the company had a so-called rollout plan. That means they started with the uh, higher ranks, we get early access and so on, so on. И у компании разработан план развертывания поэтапный, как вводить разные вещи. And the reason for this is that we can report in uh, bugs and small issues and so on to sort out before we s- uh, let the big masses come in. И мы должны решать все, э, может быть, э, начнем с небольших вопросов, с решения небольших вопросов, для, чтобы такому не накопилось. So I think uh, right now, if you, for example, you can go in your back office and buy a subscription and you can activate it, you come in directly and can play on Mixter platform. На сегодняшний момент вы можете уже зайти и пройти все необходимые процедуры по регистрации, по подтверждению и уже играть в игры. And of course, this is the first part, and that's the social gaming part we are opening up right now. Э, мы начинаем с игр. Lost you, Elena. Yes, I am here. Okay. So the first part was social gaming we open up right now. Так, первая часть это социальные игры, которые мы внедряем. And Внедряем. as you all, all also notice, we are not doing the app version. We're actually doing, uh, we call it web app, where you can log into any browser. А, Как вы заметили, мы сейчас заходим через браузер. And the Web reason for this is actually very simple. It's because uh, big uh, players like App Store, they want to charge you 30% of your turnover to be on App Store. Потому что если заходить через App Store, то они просят э, 30% от товарооборота показать свои. So that's the why we went outside the app world, the native app, when going web app instead, and we can log in from any device. Поэтому мы пошли по пути, заходим через браузер, через веб, чтобы с любого девайса был доступ к нашим играм. Right now we have hundreds of different online games. А, на сегодняшний день 100? 100, yes. 100 а, а, игр различных, онлайн-игр. And they have also a rollout plan. There will come more and more games every week. They will launch new games, and s- <laughs> s- sooner or later we will have over 400 games. А, Сейчас э, у нас 100 с чем-то, будет 400 с чем-то, потому что каждую неделю будут добавляться игры, а, согласно плану развертывания. And we have only one subscription model. You can, if, of course, choose one month, uh, six months, or 12 months, but everything, you don't need to pay anything more. А, у нас есть э, оплата по подписке, это на месяц, на 6 месяцев или на год, и больше вы ничего не платите дополнительно. There's no so-called in-app purchase, everything is included. То есть там нет никаких дополнительных покупок, все включено в подписку. And this also applies for when we're launching Mixer Plus, which is the e-games. И э, появятся э, электронные игры, это киберспорт, наверное, e games. So let's see, I can maybe come to that one. Uh, right now, our focus is mostly on tournaments Сейчас мы сфокусированы на турнирах в основном, because anyone can download these uh, games and play for free in, in, in one and one, of course. и, скорее всего, многие из вас уже играли в, э, раньше в такие бесплатные игры. But our kick in in this one, actually creating a community where you actually have tournaments and play against friends and you win И- prizes. Наша фишка в том, что мы являемся сообществом, и, и внутри этого сообщества мы можем приглашать друзей, э, любителей поиграть, и, и с ними вместе участвовать в турнирах. We are actually at the moment the only platform that has tournaments for social gaming. На сегодняшний день мы единственная платформа в мире, которая имеет такие социальные игры, именно турниры по таким социальным играм. And we have sponsors, uh, some famous brands who actually have these tournaments. И спонсоры, которые дают призы на эти турниры, это известные бренды. We have Tommy Hilfiger, Adidas, Levi's, Reebok, Red Bull, etc., etc. Вы видите, да, Tommy Hilfiger, Adidas, Levi's, э, Reebok. Red Bull и так далее. And uh, they arrange tournaments, and you can win uh, clothing, uh, backpacks, you can win computers, you can win a lot of things. И среди призов очень много различной, м, ну, допустим, спортивной одежды или рюкзаков каких-то, может быть, компьютеров, много разных призов. As I mentioned, we don't use apps, so you can actually log in from any device at any time, anywhere. Как я уже сказала, мы не используем apps, мы используем веб. Через браузер с любого девайса можно заходить. And of course, you can challenge all your friends worldwide. You can create your own tournaments or you uh, participate in tournament with prizes. И, естественно, вы можете организовывать собственные турниры, приглашать своих друзей на конкретную игру, конкретные турниры с конкретными призами. Prizes including everything from t-shirts, caps, computers and smartphones. Э, в призы э, входит много разных вещей, в том числе и футболки, и бейсболки, и компьютеры и так далее. Now, that was just a little bit short about uh, Mixter. Now I want to talk about business updates. А, немного о микстере поговорили, теперь хотелось бы поговорить о бизнесе uh, обновления по бизнесу. And, and as I can understand, most of the people are more interested in this part, which is about payout. И, как я понимаю, многих волнует э, в этой сфере вопрос, э, самый волнующий – это выплаты. Now, the company had a goal to be caught up with all delayed payments until the event last week. А, У ком- компания ставила перед собой цель, чтобы успеть э, произвести все выплаты, э, наладить этот процесс до онлайн-ивента, до 14 ноября. We are not really there yet, but we are not that far away either. А, К сожалению, не успели к этой дате, но мы движемся, и мы уже очень скоро решим этот вопрос. But I do hope Продвигаемся в every, этом вопросе. but I do hope everyone has seen a big change in this, that it comes much faster. И я думаю, многие заметили уже изменения, что выплаты пошли быстрее. В общем, если взять поток. And, and actually, the company is paying out every day uh, to a lot of people. А, Каждый день люди получают, много людей получают выплаты ежедневно. The problem is you only hear those who didn't get paid. You never hear from those who get get paid. Проблема в том, что кто-то вообще еще не получил выплаты. But this is a ongoing solution. They are working on it, so it, sooner or later we will be caught up and be in time. И тем не менее идет проработка этого вопроса. Рано или поздно этот вопрос решится. That means we will keep 14 to 21 days payout rules что мы придем все-таки к двум неделям, две-три недели по выплатам. Now, many people doesn't understand why this happens. И многие люди не понимают, почему это происходит. Well, here's one uh, uh, hurdle why we are delayed in payments, maybe. Hurdle. What is the synonym? Hinder. The а, reason. Намек. Причина, намек на это, почему так происходит. Now we went from, oops, sorry, went too fast. We went from 700,000 November 14, 2019 to 20 million in a year. Вот в течение года, если взять 14 ноября 2019 года и 14 ноября 2020 года, мы начали с 700 тысяч и пришли к 20 тысяч, миллионам. Now, doesn't really matter if your name is uh, Alibaba, Amazon, or Crowd1, everyone will have obstacles on the way. И неважно, э, у какой компании, пусть это будет Alibaba, Amazon или Crowd1, у всех встречаются препятствия на таком пути. It's a tremendous growth, but also it set a lot of pressure on the system because, uh, yeah, it, it is doesn't matter who you are. It's always going to be like this in a, this amazing growth. Ну, то есть неважно, какая компания этим занимается, но если идет такой бешеный рост, то во время этого большого роста происходит какое-то давление на систему. But uh, rest assured, the э, company will uh, fix this as well, and we will have a huge, really good future together. И компания, естественно, знает об этих проблемах, решает этот вопрос, и Э, мы, нас ждет хорошее будущее. I usually have a fun saying. I, I don't know how it's going to be in translation, but let's try. Обычно я шучу так, не знаю, как я переведу, но ну, попробую. A woman cannot be half pregnant, either she is pregnant or not. Uh, женщина не может быть наполовину беременной. Она либо беременна, либо нет. Same goes with trust. То же самое я говорю про доверие. Now, Uh, what that means is we need to have keep trust in the company because they are doing a lot of good stuff. Нам нужно продолжать доверять компании. Они действительно внедряют очень много хороших вещей. If they were, for example, a scam company, they will close down and not pay out anyone. Вот если бы компания оказалась скамом, они давно уже прикрылись бы и вообще никаких выплат бы не производили бы, давно уже. But this company, they hire more staff, they're paying out every week to a lot of people, and they open up the coolest e-gaming platform ever. И э, тем не менее, эта компания, с- хотя и сталкивается с такими проблемами, она решает их ежедневно, происходят выплаты, многие уже получили выплаты и все-таки запустили крутую платформу впервые в So- истории. I really uh, hope that everyone can keep trust in, in Crowd1 because we are going to have a good future together. Потом я искренне надеюсь, что вы продолжаете доверять компании, чтобы мы вместе достигли хорошего будущего. Uh, when it comes to, for example, uh, residual and reward payouts next time in December. Uh, что касается декабрьских выплат 15 э, декабря по резидуальному, ежемесячному и ежеквартальному. I don't really think we're going to see a big increase in uh, in uh, value at this point yet. я не думаю, что мы получим какие-то очень большие выплаты. Еще не время. But for example, in next payout for rewards and residual, uh, I would guess that's end of quarter one. I think we're going to see a huge increase. А вот э, первый квартал 2021 года, вот следующий после декабря, я думаю, что будет очень хороший выплаты. Почувствуем Because разницу. Right now, people is trying to get on board, they're trying to pay subscription, but not yet getting the full speed on it yet. Потому что многие еще даже не, под, не взяли подписку, кто-то решился, но еще не получается. Нет такой еще скорости. And we also know that we're launching next mega product in 19 of December, which will take effect also мы ожидаем в декабре еще шикарный продукт, и это тоже повлияет на выплаты в 2021 году. А, э, посмотрите на этот слайд. Я знаю, что вы уже видели его раньше. This is the compensation plan on product sales and how we distribute the funds. Компенсационный план по продажам продуктов. But due to, uh, for example, translation and not really clear, I want to break down to explain exactly how it works. Я хотел бы объяснить конкретно, как это работает. So for example, products, whatever it is, we have something called a total margin profit. Неважно, какой продукт, но какой-то продукт приносит доход, да, и вот мы видим общий доход от продукта. To make this very simple for me to calculate, let's say that 100 euro is the total margin profit for any product. А, чтобы проще в цифрах считать, давайте, к примеру, возьмем, что вот 100 евро пришло общего дохода, ну, ежемесячный доход, фигуральная цифра. On every product, the company will give the buyer a discount on 20%. И на каждый продукт компания дает 20% скидки. In this case, that will be 20 euro. Это если возьмем 100 евро грязного дохода пришло, то 20 евро ушло на скидки. And in any product, the company have something called direct cost. It could be from uh, uh, administration, uh, delivery, etc. And that's 15%. И есть э, такие прямые расходы, как администра... а, административные, например, расходы. Это 15%. The 15 евро. leftover here is now 65% or 65 euro in this case. И остается 65%, ну, в нашем случае 65 евро. в That нашем is примере. moved over to next table. И вот эти 65% перемещаются на следующий столбик. And from here, 15% is going to the customer sales bonus. И вот от них уже берем, от этой суммы 15% идет на бу- при- бонус прямых продаж. And also 25% goes to this active user pool on all products sold. И 25% идет на пул активных пользователей. The remaining 39 euros is then going into the profit pools. Оставшиеся 60%, ну, в, в цифрах это уже 39 евро, уходят э, в профит-пулы, э, в, э, в пулы доходности. И там уже делится 40% резидуальный доход ежемесячный, 40% ежеквартальный по реворцам и 20% остается компании. Уже вот эта сумма делится. So you can see the company is very generous on uh, distributing the profit to back to the network. И вы видите, что компания очень щедро распределяет доходы партнерам. And why I'm going to show you this is because this is regarding, for example, Life Trends, uh, Mixter, Epic Lotto, and all products that comes in the future. Почему я вам показываю это в цифрах, и чтобы мы все поняли эту схему? Потому что э, уже есть несколько продуктов и будут добавляться новые продукты, помимо Life Trends Mixer и так далее. И эта схема будет работать на все продукты таким образом. And а, а next I will actually focus a little bit on э, the customer sales bonus and active user pool. И хотелось бы сфокусироваться вот на этих двух вещах. 15% это прямые продажи, 25% пул активных пользователей. So the customer sales bonus, that's what we call direct sales bonus, is very simple. The customer choose uh, any of these products right now in mixture, one month, six month or 12 months. Бонус прямых продаж – это очень понятно и просто, то есть 15% идет за продажу конкретного продукта. When the customer choose any uh, of these Идет subscriptions, подписка, допустим, на месяц, на 6 месяцев, на 12 месяцев. oops, sorry, and the commission goes directly to you, of course. И таким uh, образом 15%. напрямую к вам идет комиссия 15% от суммы подписки. Now, the active user pool is what I think is going to be one of the biggest pools to be shared. Что касается пула активных пользователей, я думаю, это станет самый большой, один из самых больших пулов. Each product group will have their own pools. Каждый продукт имеет свой пул. You have one for travel, Mixture, one for mixture, one for mixture, lifestyle. Lifestyle. And of course one will be for Epic Lotto. Epic Lotto будет. Now, first payout on customer sales bonus and active user pool will be 31st of January next year. Э, Sorry, once again. Uh, the first payout for customer sales bonus and active user pool will be on January 31 next year. А, В январе, 31 января следующего года будут первые выплаты по активному, э, по пулу активных пользователей и по прямым продажам. After that, it will become monthly. И после этого это будет начисляться ежемесячно. Because right now we launched travel, but you know, people doesn't travel, so there's not so much money in the pool yet. Потому что, э, допустим, путешествия мы запустили летом, но очень мало людей путешествует, And we just поэтому launched пул еще не Mixer, наполнился. Микстер только-только запускаем. and it will take time before we build up the active user pool there as well. That's why 31st of January is much better Поэтому payout. тоже требуется время для того, чтобы пул собрался. Поэтому 31 января – это такая хорошая дата, когда уже пулы Lifestyle. более-менее соберутся. Lifestyle is, for example, safer. You have uh, tributes Lifestyle. and all that. Safer, Tribute, ну, вот эти вот э, региональные <clears throat> And of продукты. course, more to come will be uh, a field go on Epic Lotto example. Ну, естественно, больше придет от AfilGo и от, от Epiclato, например. Now, every person who buy any subscription, even if they're a crowd member or a mixed user, и любой человек, который взял любую подписку, неважно, это Crowd One э, партнер или просто микстер пользователь. Every purchase, 25% of the margin profit goes into the active user pools. От любой выплаты с подписки 25% идет в пул активных пользователей. So you can imagine if we have that all 20 million will buy some kind of subscription that we pre-registered into Mixter. Вот представьте, сколько миллионов при, прошли пререгистрацию на Mixter. You can imagine this pool will actually grow a lot. Можете себе представить, что все проплачивают подписку, нам, и как быстро, и как много будет в этом пуле. Now the question is, uh, how do I participate? Вопрос, каким образом можно участвовать? А в первую очередь, для того, чтобы быть участником этого пула, нужно быть пользователем конкретного when продукта. You, when you buy, for example, a subscription mixer, you get one point or one share in the pool. Если вы, допустим, взяли сами подписку, купили сами подписку на Mixer, то у вас добавляется один Бал в пул. Then you have all your personally sponsored members that do the same as you. Плюс у вас есть э, партнеры, которых вы подписали напрямую, и каждый из них вам дает по одному баллу. So the more person-sponsored members you have who participate in this, you more shares you get in the pool. То есть, чем больше у вас напрямую подписанных партнеров покупают подписки, тем больше вы получаете дохода через этот пул. If you have 10 people, personal sponsor, who buying this, you get 10 shares plus your own, so 11 shares in the pool. Если у вас 10 напрямую подписанных человек плюс собственный ваш, значит у вас 11 таких долей, скажем так. Some people is focusing on getting a lot of customers. They can get 50 or 100 customers to get 100 shares in the active user pool. А, например, у кого-то 100 напрямую подписанных, значит 100 плюс 1, 101 доля. А, я переспрошу сейчас Магнуса, перевод shares, это акции, я не перевожу как акции, сейчас переспрошу. Магнус, uh, you speak about shares. Uh, shares ну, doesn't mean uh, shares. Not, not, not, not active, no. Uh, it's pool sharing. That means you get part pool of the pool. sharing. Yes, yes, а, а, окей. Да, правильно я поняла. Есть Ни в коем случае не акции, а переводим как доли от прибыли. So Распределение. how they will calculate is to see how much money is in the pool, how many people qualified, and how many uh, people to share with. Then they decide how much per share you will get paid out on. Поэтому распределение э, будет зависеть от того количества людей, сколько вы подписали напрямую, сколько в общем в этом пуле, и потом будет э, уже делиться по количеству долей. So э, an example, I have no idea, but just take an example. Uh, maybe there's enough money to say, okay, one share is 100 euro, and then you have 10 shares, you get 1,000 euro payout я не знаю, сколько будет стоить одна доля. Ну, допустим, ну, к примеру, возьмем 100, да? Если вы одно, а, сами зашли, то у вас, значит, 100 евро. Если еще 10 человек, значит, 1100 евро. So besides the residual and the reward payout, we have another residual here, and that is, act, is actually active user pool. То есть Спасибо. Э, мы привыкли получать, э, знаем, про те 40% и 40%, да, ежемесячный резидуальный и 40% уже квартальный касательно крауд один реворцев. Вот помимо этого дополнительно ежемесячно мы будем получать резидуальный доход от пула активных пользователей. So also there is different qualification periods when you buy yourself, for example, uh, your own subscription. И если вы э, стали активным пользователем, вы купили свою подписку, то есть конкретно какой-то квалификационный период. So if you buy for one month, you are qualified for one month in the active user pool. If you buy six, you're six months. If you buy 12, you're for 12 months active user pool. Если вы сами приобрели ежемесячную подписку, то вы квалифицированы и находитесь в этом пуле только месяц. Если вы взяли подписку на 6 месяцев, то вы находитесь в этом пуле 6 месяцев. Если на 12 месяцев, то находитесь 12 месяцев. Perfect. Thank you, Elena. <laughs> okay, let's talk about the different promotions that going on right now. Давайте теперь поговорим о различных промоушенах. Don't Которые mind the green сейчас text. проходят. It's 19 of December, not 18. It's a uh, mistake. So 19 of December ends the promotion. А, 19 декабря заканчивается промоушен, не 18, 19. The first one is sign three, get free subscription. Первые три подписки, и вы получаете бесплатную подписку. So how it works is that you first need to have a subscription. To buy sus- subscription first. If you, yeah, first, uh, for example, if you take one six month subscription, Мгм. Например, you вы take- купили, вы купили шестимесячную подписку сами, and then you get three people also on six month subscription, you get a free voucher on six month subscription. и потом вы еще троих подписали на шестимесячную подписку, после этого вы получаете бесплатный ваучер еще на бесплатную подписку. То есть начинать нужно с себя, покупать нужно себе сначала. But of course, the most profitable is to take the 12-month subscription and then also sign three people with 12-month subscription, then you get ну, a voucher. Более выгодно это самому взять подписку, купить на 12 месяцев и под, пригласить троих на 12 месяцев, тогда вы получите ваучер на год, на годовую Now, It doesn't stop with three. If you get six, you get two vouchers. If you get nine, you get three vouchers. не останавливаемся. Если вы пригласили шестерых, вы получите два ваучера, пригласили девятерых, получите три ваучера. And that is really good because of the next promotion also applies for the free voucher. И это очень хорошо, потому что следующий промоушен связан тоже с, разли с различными ваучерами. Anyone who personally uh, buy a uh, six months uh, promo <laughs> sorry a subscription will get 600 crowd one rewards. А, в- Каждый, кто приобретет шестимесячную подписку, получит 600 Crowd One Rewards. If you get the 12 months, you get 1200 crowd one rewards. Если вы возьмете годовую подписку, вы получите 1200 Crowd One Rewards. So for example, if you sponsor three people, 12 months, and you get a 12 month voucher, that's have a value of 69 euro plus 1200 rewards when you use it. Поэтому, если вы э, купили такие подписки на 6 месяцев или на 12, плюс еще пригласили троих, то у вас еще э, те трое тоже получат э, свои реворсы. И все это нужно сделать до 19 декабря to get the 1200 crowd rewards, I mean. Для того, чтобы получить 1200 crowd rewards. Another thing the company went on to said that this is the last promotion regarding crowd rewards. Я хотел бы акцентировать внимание, что это последний промоушен касательно Crowd One Rewards. Because there will be a high value on these rewards in the future. Потому что в будущем наши Crowd One Rewards очень будут высоки в цене, ценность будут высокую иметь. We all know that we cannot open up and trade the crowdfund rewards because that will be illegal in so many countries. Мы это уже поняли, что мы не сможем взять вот так вот и все бухнуть и продать свои ревордсы, потому что это будет нелегальным действием в различных странах, во многих странах. But company has a plan that you will be able to do something special with these crowdfund rewards in the future но компания разработала план, э, чтобы в будущем вы смогли сделать что-то особенное со своими Crowd One Rewards'ами. Uh, besides you getting paid uh, each quarter, you will do something else in the future, yes. Помимо того, что мы получаем, мы копим-копим свои ревордсы и получаем же квартальный доход, который зависит от количества ревордсов, помимо этого компания придумала что-то интересное, особенное – для партнеров, владельцев crowd and rewards. But they don't want to go out with any information until they stop distributing the crowd one rewards. И вы не узнаете ничего большего про это, пока мы не остановим вообще раздачу ревордсов. Because we don't want uh, clever networkers use this as an investment tool потому что мы не хотим, что пройдет утечка информации, и многие умники начнут продавать эти, ну, не реворсы, а пакеты, скажем так, и говорить, что это хорошее инвестирование, потому что там реворсы, потому что потом вы сможете то-то, то-то с ними сделать. Мы не хотим, the... чтобы так произошло. If you have a lot of rewards, you will be happy in the future. Но я могу вам одно сказать. Чем больше у вас будет реворсов, тем более счастливее вы будете в будущем. So make sure you get the 69 euro 12 <laughs> months so you get more rewards. Поэтому не забудьте сделать ежегодную подписку на 69 евро, потому что это и дополнительный еще к вашим реборцам 1200 штук, и это последний промоушен. Other benefits why we want to have the 12-month subscription is the best choice. А, по преимуществам, по выгодам, почему мы считаем самым лучшим выбором ежегодную подписку? Number one is, of course, you get the best discount of 5.75 a month instead of paying 750 a month. Ну, вы видите, можно посчитать, хорошая скидка 5,75 в в месяц получается вместо 7,38 в месяц. Second is you actually get 1200 crowd one rewards when you're buying this um, subscription. Второе – это Crowd One Rewards, 1200 штук именно в годовой подписке, когда покупаете ее. And you're also qualified for 12 months in the active user pool. И также вы будете квалифицированы на 12 месяцев, будете находиться в пуле активных пользователей весь год. And the last one, which is most important, as you all are leaders here, is that we're setting a standard for your our team. Ну, естественно, сейчас же находятся в комнате только лидеры, и вы представляете, какие стандарты вы зададите своей команде. We cannot take one month ourselves and then claim that everyone else should take a 12 month. Представьте, что лидер взял на месяц и говорит, ты купи на год, это лучше. А я вот взял на месяц. And you get a lot of things for 69 euro only. И поверьте мне, в эти 69 евро, которые вы заплатите, вы очень многое получите. Uh, just give me one second here, sorry. Сейчас, одну секунду. Um, Okay, so let's see. Next one. Следующий слайд. What is coming 19 of December? Что нас ожидает 19 декабря? The long waiting epic one lotto. Очень долгий путь проделал, чтобы до нас прийти. Это epic one lotto. So, are you interested to see how it will look like? Вам интересно посмотреть, как это будет выглядеть? Let's have a sneak peek in the- the dashboard. Давайте подсмотрим, заглянем. Now, many people thought this was a crowd one, they were doing their own lotto, blah, blah, blah, blah. А, Многие люди говорят, что Crowd1 запускает собственную лотерею и так далее. No, no, no. We have collected six to eight big lotto operators around the world. Нет, нет, нет, мы собрали от 6 до 8 крупнейших операторов по лотереям по всему миру, всемирно глобальных лотерей. Here's few of them. It's Euro Millions, uh, it's Mega Millions, Powerball, US Powerball, Lotto from UK Lottery, Lotto from French, and Lotto America, etc., etc. А, есть э, европейские миллионы, европейские какие-то э, поставщики лотерей, UK, Великобритания, Франция, США. And you can see there this uh, kind of good jackpot, so 110 million euros. Вы можете посмотреть очень хорошие джекпоты, например, 110 миллионов евро в европейском миллионном э, лотерее. Now, here's the brilliant behind this concept. А, В чем э, красота вот нашей концепции? All of us can go in and play Euro Millions by ourselves and hope for the best. Любой из нас может пойти, и, в принципе, в Европе купить э, в ки- в киоске лотерейку и участвовать в евромиллионном розыгрыше лотереи, он так называется, евромиллионы. But we В all расчете на understand, 110 миллионов джекпота. but we И мы all все понимаем. understand that it's going to be uh, uh, hard. Uh, how to say? It will be um not easy to win the jackpot, right? И мы все понимаем, что выиграть такой большой джекпот э, о- очень низкая вероятность. But now, in the concept of Crowd One or Epic One Lotto, is that А together we если can win. взять концепцию Epic One Lotto, взять во внимание концепцию, что вместе играем, вместе выигрываем вместе. We are today around 21 million members in Crowd One. Вот сейчас нас уже около 21 миллиона э, партнеров One. And if all of us are playing, that means we have 21 million bigger chance to win the uh, jackpot instead of playing ourselves. Вот представьте, что все 21 миллион купят билеты именно на Евромиллионник и будут участвовать в одном розыгрыше. Значит, наши шансы увеличиваются в 21 миллион раз. So here how it works. The, the guy or the person who wins, for example, the jackpot gets 50% of the jackpot himself. Потому что мы помним, что один из этих 21 миллионов э, краудлановцев, если он выиграет джекпот, у него же больше шансов, да, потому что в одной команде, то он получит только половина суммы от джекпота. The remaining 50% and then share, but all of us who had a ticket in the lotto. Остальные 50% от джекпота пойдут на все, там, сколько, 21 миллион участников, которые именно This в этом is... розыгрыше участвовали. I mean, this is a fantastic concept and it works so well in a network like this. Это фантастичная концепция. з- И с такой силой, как у нас, так много людей в сети, мы можем этого достичь. And it does not only applies, for example, to jackpot. I mean, you can have a different price. Uh, you can win hundred dollar, thousand euros, ten thousand euros, and it's still same uh, thing applies. Uh, the same thi- thing, 50% uh, Yeah, to yes, winner, yes. even if you win 100 euro. Yes, because it is like this. If we have mm -hmm. 500 people winning 10,000 euro each, it's still going to share with uh, all of us. Айсы. И смотрите, мы же сейчас говорили о большом куше, да, э, о джекпоте 110 миллионов, но там помимо этого очень много-много-много денежных призов. 100 евро, 200 евро, 50 евро, 500 евро и так далее. И неважно, какую сумму вы выиграете, в любом случае эта схема будет работать, что вы получаете 50% и 50% а, распределяется между остальными участниками именно этого розыгрыша but the chance is still there that someone out of these 20 million people can win a jackpot. Ну, естественно, мы все думаем о том шансе, что все-таки один из нас, один из 21 миллиона выиграет большой джекпот. Именно из And if you didn't buy the lottery ticket for that week, you will be very sad. И если вы, допустим, забыли купить лотерейный билет именно в эту неделю, когда кто-то из наших краудвановцев выиграет большой джекпот, вы, конечно, расстроитесь that's a real fear of loss for you. Это действительно большой страх потери для вас. Огромный. Also, besides winning, you also know there's a commission structure which I explained in the beginning. И э, помимо вот этих всех выигрышей, мы не забываем еще и о структуре комиссионных, то, что в самом начале я вам показывал. And the same goes here. This is a product, and 15% of the profit margin uh, will go Точно to так же direct sales. распределяется 15% с продаж. э, 25% you goes to sell the active user pools. tickets. Yeah. You sell the All of- tickets and then you receive 15% from the sales, yes? Not from the full amount, but uh, as I explained in the beginning, I'll go back here. Uh, Угу. Я уточнила, что ты продаешь билеты, э, и с этой суммы, сколько ты продал, ты получаешь 15%. Он говорит, да, только я возвращаюсь к той схеме, помните, что не так, что вот от суммы билетов, от стоимости билетов. So, depending on, because there's a lot of different lotto operators, they are going to do То есть мы рассматривали микстер, там было с подписок, а сейчас идет речь о билетах, и там очень много пакетов. So maybe you can buy one ticket and participate in all lotteries. I'm not sure how they're gonna do it. Я не знаю точно, как это будет выглядеть. Может, можно будет единый билет покупать, на, участвовать во всех розыгрышах. Может быть, ка- на каждый розыгрыш отдельно. Не знаю еще, как это будет выглядеть. Но концептуально Now, the Это будет active также. user pool and of course the residual and rewards pool will have a huge impact on all these Lotto and Mixter in the future. То есть эпиклото запустился, 15% вы получили с активных продаж, попали в активный пул пользователей, там 25%, теперь перешли сюда, где оставшиеся проценты распределяются уже 40-40-20. And I have to say it myself, uh, Rome was not built in one day, and crowd was not built in one day either, but we are getting closer